cabai dan lengkuas dan ada tambahan gula jawa serta kerupuk bubuk yuk ikuti video berikut langkah selanjutnya kita potong kerupuk masukan bawang Wiranto terakhir tinggal kita masukkan lele goreng nasi uduk